El meu nom és Albert Blasco i sóc el professor de l'assignatura de Gestió del Lleure i el Benestar, una assignatura que es cursa a tercer del nostre grau de Turisme i Gestió de l'Oci, una carrera que va més enllà del típic estudi de turisme, ja que també abarquem tot aquell temps lliure que té el turista, però també el resident, per dedicar-lo eh, a l'oci. El turisme, sense dubte, és la forma més, la manifestació més important del temps d'oci, però no és tot el temps que dediquem al lleure. Vivim en una societat cada cop més diversificada eh, i actualment ja no, ja no és suficient parlar, per exemple, del sector del, de la joventut. Hem de diferenciar entre aquells que estudien i aquells que treballen, fins i tot perquè les necessitats són diferents, hem també de diferenciar entre els de ciutat i els que no viuen a la ciutat. Fins i tot, encara que sigui merament anecdòtic, no tinc cap dubte, ja es parla també de la generació ni-ni, és a dir, aquells joves que ni treballen ni estudien. També eh, hi ha un segment, el, el dels solters, ja no es diuen solters, avui dia parlem de singles, però que també s'ha de diferenciar entre aquells singles que són voluntaris i aquells que no ho són però apareixen nous segments de mercat que són eh, cada cop més importants, com els dinquis, que són aquelles parelles joves, casades o no casades, i això tant se val, que conviuen, però que retarden expressament l'arribada dels fills per eh, gaudir eh, de la vida. Un altre segment nou, del qual es parla des de fa poc, són els goldis, són aquelles persones, homes i dones, entre 50 i 55 anys fins l'edat de jubilació, eh, que encara estan insertats al mercat laboral, però que veuen a l'avenir proper eh, que aviat eh, es retiraran. Tota aquesta gent té necessitats diferents, necessitats molt concretes. I en aquesta assignatura nosaltres hem de donar resposta a dos reptes. Un, el primer, com satisfer les necessitats de eh, mercats cada cop més concrets, més eh, segmentats, i per altra banda, donar resposta a a com serà la societat del segle XXI. Eh, Gràcies.